Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün gene Super Smash serisine devam ediyoruz. Zaten devam ediyor seri merak etmeyin. Super Smash oynayacağız. Ne? Yanımda cips var. Cips yemeyi severim. Şimdi başlıyoruz. Yine normal bir savaş yapacağız. Şimdi Sonic Goku. Tamam. Ama yine bu bu yerde yani waiting room'da nasıl saçma bir oda ismi Çok hızlıyım. Fark ettiniz mi? Hayır. Onu öylesine yapmıştım. Tam bir kombin. Ben tip sağlayayım. Hayır. Süper Smash toplu, toplumu başkalarına vermiyorum. yaptık çünkü Goku'yu düşürdüm. Şuna bakar mısın? Kaioken etekine benziyor. Ama Kaioken farklıdır. Ama Horlak'la King Kai'ın plan gezegeninde öğrenebilirsiniz. Üçlü üçte. Üç üçte. nasıl bir saçma şeyler yapıyorum ya ben. Bye bye Goku. Bu arada Dragon Ball Super'in yeni bölümünde şey yılla kalpla birleşiyordu. Ona hayran kaldım. Hilfa. Hep böyle şeyleri görmek istemişimdi. Hallettim tamam. Son yok arkadaş. Ben bir cips alayım. Çünkü cips yemeyi seviyorum. Niye oyun hemen dondu? Neden? <laughs> Ha doğru Goku Kaioken'i kullandı ya ben de kullandım. Tamam uçtu gol. Üzgünüm alamazsın o topu dediğimde vurdu. Ve kendi kendine kendi düştü. Harika. Harika Super Saiyan geldi. Orada oyunun sesi kesiliyor biraz. Sorun olmaz ama. Niye niye hedefimi şaşırdım ben acaba? Bu arada eğer eğer hatalı çektiysem bana yorumlarda yazın. Sesi birazcık kesiliyor. Lütfen daha dikkatli olun. Dem demeyi unutmayın. Ya ya fark etmez dersiniz. Yok hatalı çekmedim fark etmez der, dediğinizde sorun olmaz. Ya videoyu silerim ya da baştan çekerim. Onu deyin siz. Hayoken atakine çok benziyor. Ama sakın Sonic Kaioken'i öğrendin mi demeyin. Çünkü Sonic Super Sonic'e dönüşebiliyor. Ama zümrütle, kal zümrütleri. Evet. <laughs> Tam başarısı. Ha? şaşırtayım merak etmeyin sadece de fake de o şaşırma. Ah! Vuramadım. Tamam şimdi vurdum. Tamam normalde yapayım dedim. Çünkü onlar fake'ti. Ben gene taunt yaptım çünkü Goku düştü. Ne kadar da komik. Nasıl beğendiniz mi troll şarkımı? Aslında troll şarkıyı bir adam yapmıştı. Onun ismi Troll Guy troll insanı. Evet. Gene havalı. Hıp. Yesene Goku. Gel de adam gibi. Ha? Hı? Hı? Hı? Hı? Sorun bende yok merak etmeyin sorun bilgisayarda ya da ha ne anda. Ya da şu Batur My Little Pony Hater sala. Küfür ettiğim için özür dilerim ama hak etti. Yani bundan sonra bir daha küfür etmem. Bu arada Bu arada size şu videoyu bitir videoyu bitirmeden önce söyleyeyim. Videoda küfür olsun mu, olmasın mı? Siz düşün. Ben olmasın diyorum. Ya siz siz ne dersiniz bilmem. Videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Biraz hatalı oldu. Biliyorsun son bir kez cipsimi yiyeyim. E şuradaki çıkan videoya tıklamayı unutmayın. İki tane video olacak. Bir tanesi rastgele diye de önceki. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Şu cipsi de bir ısırayım. Hoşçakalın.